Alors, qu'est-ce qu'il y a euh, Quels sont les différents points Alors, ici, c'est en anglais. C'est l'oiseau qu'on a dans la main. En français, on, dit euh, un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Qu'est-ce que j'ai dans la main Et à partir de ça, euh, qu'est-ce que j'ai dans la main C'est qui je suis, quels sont mes moyens, quelles sont mes positions. À partir de ça, ben, qu'est-ce que je peux faire D'accord donc ça, c'est quelque chose qui est, ça, c'est quelque chose, euh, euh, c'est quelque chose qui est important. Le Affordable Loss Principle, en français, serait un peu le raisonnement en perte acceptable. Raisonnement en perte acceptable, c'est qu'est-ce que je suis prêt à perdre D'accord Et ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut vous fixer. Nous, dans notre, par exemple, je vous parlais du projet qu'on avait fait avec, euh, avec Alcatel, euh, on était euh, chacun à titre personnel dans le groupe, sans que l'autre ait à juger l'autre. D'accord On se disait, ben moi je suis prêt à mettre tant, pendant tant de temps. Et si ça ne marche pas, ben, on, arrête. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Ensuite, on a le principe de la, de la limonade. C'est la limonade, on ouvre, il y a des bulles, c'est pétillant, c'est donc c'est le, le fait d'être surpris et de ne pas considérer la surprise comme étant quelque chose qui vient euh, en contradiction avec le business plan qu'on a établi et qu'il faut trouver des moyens de régler, c'est la surprise, quelle opportunité ça peut créer, quel pivot ça peut générer chez moi. Comment je peux euh, me servir de cette surprise pour être plus efficace Et ça encore, si vous voulez, c'est une question de mentalité. C'est-à-dire que quand on est dans un plan qui a été... Qui a été on n'aime pas les surprises. Parce que les surprises, ça vient finalement euh, contrecarrer le plan qu'on a fait. Euh, et, et, et, ça, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe pour ceux qui ont fait le plan parce que euh, on peut leur dire bah, attendez, vous n'avez pas prévu ça. Donc les gens, au lieu de se concentrer sur la gestion en fait, de la surprise, sont en train de trouver toujours des prétextes pour expliquer pourquoi ils n'avaient pas trouvé ça. Mais bon, ça, c'est un autre problème. Prenez la surprise. La vie, c'est une surprise. D'accord Donc on ne va pas se demander pendant, pendant 36 000 heures pourquoi c'est arrivé qu'on ne l'avait pas prévu encore heureux, le, tout n'est pas, pas, prévisible. Essayez de voir en quoi vous pouvez vous servir en fait de cette surprise pour rebondir et pour être plus efficace. D'accord Donc vous voyez, c'est aussi en termes de mentalité, c'est quelque chose d'un peu différent. Vous avez le Crazy Kill Principle, c'est le patchwork fou. Vous voyez que pour avancer, il faut vous allier avec des gens pour vos, pour vos, ressources clés, pour les activités, pour, le, pour les partenariats. Donc, euh, si vous voulez, au bout d'un moment, vous pouvez, apparaître pour des gens qui sont dans une, structure un peu organisée et, cartésienne, euh, comme un patchwork ou un, attelage, un euh, qui, est, qui est improbable, un improbable attelage. Mais c'est possible, il suffit de l'expliquer pourquoi. Il suffit d'expliquer en fait derrière quel est le sous-jacent à cette organisation. D'accord Et les gens, après, une fois que vous expliquez, une fois que vous avez bien expliqué, une fois que vous, et que vous avez réussi à convaincre, ben les gens vont dire « Ah oui, c'est pas idiot, finalement, cet attelage n'est pas forcément improbable, c'est simplement qu'on n'avait pas vu quel était le sous-jacent pardon, pour expliquer cet attelage. » D'accord Et ensuite, le, le pilote dans l'avion, d'accord Le pilote dans l'avion, qu'est-ce qu'il fait Le pilote dans l'avion, il ne peut contrôler que ce qu'il a de contrôlable le pilote dans l'avion, alors quelquefois il y a, des tragédies, hein, mais le pilote dans l'avion, il ne contrôle pas la tempête, il ne contrôle pas le vent, il peut les éviter, ça c'est sûr. Hein. mais euh, en fait, il, ne contrôle que en fait, c'est les, outils qu'il a à portée de main, d'accord, avec un certain nombre d'aides, le copilote, euh, les tours de contrôle, etc. Mais voilà, il, il ne peut, son action se limite à ce qu'il peut contrôler. C'est pareil dans une start-up, c'est pareil dans une entreprise. Ne perdez pas trop de temps à essayer de faire des choses qui ne sont pas dans votre contrôle. D'accord Concentrez-vous sur ce que vous pouvez faire, concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler, et ce que vous pouvez faire et ce que vous pouvez contrôler, ça va avoir un, impact énorme parce que c'est vous qui allez façonner, hein, vous êtes le démiurge, c'est vous qui allez façonner en fait le futur. Et c'est ça qui est intéressant, c'est dans une start-up, c'est que, et on en revient un peu au business plan, on en revient aussi au, business model. Vous allez voir que le business plan, on essaie de, projeter les choses. Le business model, on essaie d'avoir les choses sous son contrôle. C'est-à-dire que, et que quand on a les choses sous son contrôle, on peut, on peut orienter vers où on veut aller. D'accord Quand vous avez un excès de prédiction, comme les business plans ou les choses comme ça, ça veut dire quoi l'excès de prédiction Ça veut dire que vous n'êtes pas capable de contrôler le futur que vous voulez faire. Alors qu'une start-up, si elle décide de faire les choses, elle peut contrôler ce futur. Et ça, c'est important parce que concentrez-vous sur ce dont vous êtes en mesure de contrôler. Le reste, qui n'est pas sous votre contrôle, perdez pas de temps, c'est pas la peine de se plaindre, c'est pas la peine d'essayer. Vous avez un contrôle sur un certain nombre d'éléments, profitez-en.